안녕하세요 마카오 구원입니다 네 오늘은 타오지공 가족 16편인데요 새로운 뉴스를 말씀드리면 후베이성이 오늘 25일부터 이게 해제된다고 합니다 그리고 여기는 다음 달 4월 8일부터 해제된다고 하고요 제가 이렇게 표현하는 이유는 유튜브에서 정보 전달을 하는데 이쪽 관련 용어를 쓰면 노딱이 붙어서요 이해 좀 부탁드립니다 근데 문제가 이 지역에 살고 있는 1100만 명이 밖으로 나온다면 상황이 어떻게 될까요? 물론 위의 이구수는이 사태 이전의 통계로 얼마나 많이 줄었는지는 아무도 모르겠죠. 물론 이 사람 빼고요. 무튼 전편에서 타오지공 부부는 아들을 데리고 나가는 걸 실패했잖아요. 이번에는 진짜로 데리고 나가는데요. 과연 샤오전은 얼마나 기뻐할까요? 怎么进来呢？对对对对对对！下。抬不用抬，还有轮子。有轮子。我准备带小泽下去晒一下太阳，就迅速的上来，走吧。 今天第一次带小泽出去，成功的带小泽出去。我出来了，我为啥感觉蓝天白云的刚刚好啊？没有病毒啊，我怎么感觉？小泽，你还记得这路吗？我还记得呀。好，走。看谁踢得高来？看我的。

我现在出去买东西怎么登记啊？对呀、啊，这这这这这这我这我。现场差不多就是这个样子。在卖场购物时，尽量选择。我从这边绕。结账时建议中百多点，线上下单，减少人。请您在卖场购物时，尽量选购包装好。好，然后你把那个身份证的那个。好，进来了啊，然后要查身份证，要登记身份证，还要量体温。嗯，请您在。 购物时尽量选购包装好货物，爱惜商品，不囤货或自主收银。五二，请您在卖场取得了阶段性胜利。啊，就买这个五十二的吧。好久没用了，不知道怎么用了。啊，已经买好了，现在回去刮胡子。这里有个理发店，我经常来这里理发。 嗯，十五元快剪，但是他们好像没有开门，要不然今天把头发也剪一下。从超市出来，现在开始过马路。 <laughs> 其实现在过马路还是要小心一点，车子它虽然比较少啊，车流少，它就开得特别快。主要是这个，哦，好疼啊！ 来看，来洗一下。好白嫩啊！저는 아, 아, 이때까지 수염을 기르는 줄 알았는데 그게 아니라 면도날을 살 수 없어서 억지로 기른 거였더라고요. 수염을 전부 밀어버리니 타오지옹시의 인물이 더 사는 것 같네요. 중국은 지금도 확진자와 사망자를 축소보도한다고 중국의 내부 고발자들이 밝히고 있는데요. 이번에 해제로 인해 제2의 사태가 발생되지 않기를 간절히 바랍니다. 다음 편은 타오지홍 씨 부부가 마트에 가서 제대로 쇼핑을 하고 온다는데요. 정말 우리나라에선 볼 수 없는 물건도 많이 팔더라고요. 궁금하신 분은 구독, 잘 보셨다면 좋아요 눌러주세요. 감사합니다.